Si tú quieres esta noche nos perdemos En el party estamos puestos para el perreo Se llegó con la amiguita para el jangueo Después de las 12 esto se pone bueno Si tú quieres bebé yo también quiero Contigo prendo baby lo que no debo Una chiquita y la tres alta Una chiquita que dale y ponte pa'l chale. Así que dale y ponte pa'l chale. Así que dale ponte pa'l chale. Así que dale y ponte pa'l chale. Son amiguitos y por las noches ella se desacata. Cuando sale la luna al lado se transforman en gata. Bien maquillada y pintada, soltando humo en la terraza. Le gusta un perreíto, un perreíto en la mata. Un perreíto de la mata. Yo sé que y tú eres una mala. Te gusta en la terraza, te gusta en la sofata. Después de este perreo se repite en mi casa, yeah. Si tú quieres, nos perdemos. En el party quieren perreo. Hoy se prende en el jangueo. Después de las 12 esto se pone bueno. Son amiguitas y quieren perreo. Puesta para baile. Quita, ella quieren perreo Puesta baile, quieren jangueo Ponte de espalda, a ver quién gana Ponte de espalda, a ver quién gana Así que dale y ponte el chale Así que dale y ponte el chale Así que dale y ponte el chale Así que dale y ponte el chale mal. Ponte el chale que esta noche yo te quiero ver Esta noche en el party me quedo hasta amanecer Mueve y si tú ganas te prometo ropita Chanel Y dale que nos vamos al ritmo del el perreo. Si tú me das el chance contigo yo me recreo Si tú me das el chance contigo yo me recreo Si tú me das el chance hoy se prende el perreo Perreo eh. John RJ e. Drake Walking, la real sociedad Son amiguitas y quieren perreo Cuenta para el baile y